قالوا كذا وجهه يوم القيامة أسود وغابر عليها بالجماعات كلها لعلك في دار النعيم تخلد بسم الله يده بدينا ولا أبن غيره جميلا يا غبنا رب غبدنا أمويا نمويا خبير أمويا بدويا نشير لا Allah قلوبنا الله يا قدر يا مقتدر الله يا قدر يا مؤخر الله يا قدر يا مسير الله يا مسير يا مدبر دبر لنا ودبر علينا الله كن غدنا وغننا غسينا اللهم يا مجد أن رجع اللهم يا مجد المنع منع اللهم يا خلق أن جمع اللهم يا خفض أن ربع الرمان لليمين اللهم الرمان ربيع اللهم يا ربيع يا سميع اللهم يا كفير يا سميع أنت ترى بشر يقينا يا مكر يا متكبر يا مجيد يا بر يا متقدر يا مجيد بفضلك وبر على نبيه البديع البغي فلا ينعدم المرسل والغفير أكرم لسان الناس وكما يمينا الله يا ولد أنت الأبد الله يا بعيد يا مالك الملك الإله يظهر الله يرفع الأقدار الله يبدع يغفر يرقي هذا الوجه الجبار رافع لنا الجواب الدين أما رب الجد سلام والمؤمن المؤمن العلام برمة الله جدام ومجده الغقه آمنوا وإن الله شريك اللهم جل جلالك وعزيز العزيز أبو أغفر المجتمع لمن ولدي وتصدر أبو مكننا فتنا تمكينا الله يا قدر يا برهان يا بر يا ومن يا منان يا وقو يا مسد يا وقد أدرك الوزان فيها قرن بابك المشؤون الله يا خلق يا وجيب الله يا رزق يا وجيب الله الله جل الله مغالبة للحديث ينوب الناس وخدانيا Good. يرقي يا مني هب أي الرمد مجانين دمر الغيب من الرمد يا رب الرمد مجانين أغفر ذنوبي فإنه أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا فيهب لي رزقا حلالا وادع علينا توبتنا يا عنان يا منان يا ديان يا ذلال أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد إنك طيب anything like that, that direction.